Здравствуйте, меня зовут Ирина, я преподаватель русского языка уже более двух лет для иностранцев и детей разных возрастов. Я гарантирую вам, что изучение русского языка у вас будет вызывать только интерес и разовьет любовь к русскому языку. Я вас научу выполнять не только упражнения и говорить короткими фразами, я вас научу настоящему, живому русскому языку, который который сейчас на данный момент употребляется в России. Также в моих уроках я подбираю учебные материалы для каждого индивидуально, в зависимости от изучения, для чего вы учите русский язык, и в зависимости от интересов. Также мои уроки будут проходить в виде диалога, то есть мы будем с вами не только разговаривать на русском языке, а будем общаться, трындеть, болтать и, как там еще говорят, то есть вы узнаете уже более подробно на моих уроках. Приглашаю вас к себе на уроки русского языка, а также я, конечно же, буду вам высылать домашние задания и материалы для повторения, что мы изучали с вами на уроках. Жду вас у себя на уроках. Пока! До свидания!